Nkungaye kubaha ikaze kuri baza muganga, uyu munsi tugiye kureba inama icumi zagufasha kunanuka ukagabanya ibiro, inama ya mbere twakugira ni ukwibanda ku kurya ibiryo byubaka umubiri birimo amaporoteyine, ukibanda kurya ibiryo birimo amafibure ni ukuvuga imboga, akenshi ibiryo birimo amaporoteyine twabona muri Afurika ni ibishyimbo, amashaza n'ibindi. ariko muri ibi birimo amaporoteyine hari ibyo ugomba kwirinda nk'inyama, inyama zibamo amaporoteyine ariko kubera ko uretse ariya maporoteyine ziba zirimo n'amavuta menshi, aya mavuta ni ikibazo ntabwo biba byemewe, ni ukuvuga nimba wifuza kunanuka warya ibiryo birimo amaporoteyine, birimo eh, ibishyimbo, amashaza n'ibindi, ukaba wakwibanda ku binyampeke, mu binyampeke twabona hari amasaka, hari ibigori, hari uburo, hari ingano, ibi byose ni ibyagufasha kugabanya ibiro, ikindi twabona ni imboga n'imbuto, izi mboga n'imbuto ni bya mbere byagufasha cyane kuko byo nta karori nyinshi ziba zirimo, hariho haba harimo amavitamine ahagije kandi yubaka umubiri, icyo twakongeraho dusobanura ni uko ibi biryo byubaka umubiri birimo amaporoteyine, bimwe twavuze. ari byo bigufasha kubaka umubiri wawe gukora inyama cya gihe imitsi yawe iba yakoze wagiye wakoze siporo akenshi hari udukomere duke duke tuba twabaye muri za nyama zawe izo bita misikire cyangwa muscles. ibyo bikomere rero biba byabaye kugira habeho reparasiyo ni uko uba wariye bya biryo birimo amaporoteyine birumvikana rero ko aya maporoteyine uretse ko aba atarimo karori nyinshi ariko biranagufasha gukora reparasiyo ya za nyama zawe wa mubiri wacu dukoresha buri munsi inama ya kabiri twakugira ni ukwirinda kurya ibiryo mvaruganda ibiryo mvaruganda tuzi ni za hamburgere za amapiza amashawarama eh, amaju, amabiswi ya hato na hato ibyo byose bikorerwa mu ruganda biba birimo isukari nyinshi, biba birimo ibinure byinshi, eh, eh, umunyu mwinshi, biba birimo amavuta menshi kandi ibyo byose ni byo bituma ubyibuha cyane, wa mubyibuho ukazagutera izindi ngaruka twabonye muri videwo twigishije igihe twigishije diyabete n'igihe twigishije indwara y'umutima. Ibi byose nimba ushaka kumenya izo ngaruka indwara y'umutima wareba videwo twigishije indwara y'umutima waba ushaka kureba videwo ya diyabete kumenya n'ubundi buryo wakoresha bw'imiti wareba videwo twigishije uko wakwirinda diyabete inama ya gatatu twakugira ni ukurya gatatu ku munsi kandi ibi ukarya ku ugapanga amasaha yawe ukamenya nimba uri burye saa sita akaba ari saa sita nimba ari saa kumi akaba ari saa kumi nimba ari mu gitondo ugomba kunywa icyayi cyangwa ugomba kunywa ikawa ukaba ugomba kubifata mu gihe kizwi ku masaha azwi kubera ko nk'uko twabisobanuye igihe twigishije indwara ya diyabete umubiri wacu waremewe kurya gatatu kubera iki kubera ko inyama iba mu nda yitwa pankiriya aba ari ikora umusemburo witwa insuline uwo musemburo niwo ushinzwe kugabanya isukari yacu iba iri mu maraso iyo insuline ikajyana ya sukari mu tunyangingo kugira utunyangingo tuyikoreshe eh, iyo pankiriyasi iyikora gatatu ku munsi ikora mu gitondo tukibyuka saa kumi n'ebyiri ikayikora saa sita ikayikora na nimugoroba saa moya z'ijoro akaba ari nayo mpamvu dusonza gatatu rero abantu bakoresha regime bakavuga ngo azajya yiriza inzara yirirwa umunsi wose atariye maze ajye nimugoroba uwo nguwo aba ashaka kunanuka ntabwo aba ashaka kugabanya ibiro kandi muri kwa kunanuka uba uri kugabanya aya maporoteyine ukagabanya n'ibindi byose ariko ya mavuta tuba twirinda aba mu mubiri bita kolesiteroli amwe ashobora kugutera indwara ya diyabete cyangwa iy'umutima yo aba yagumyemo kuko igihe wanze kurya iyo ntago umubiri ntago yakoresha ahubwo umubiri ukoresha twa dusukari na twa duporoteyine uba ufite maze wowe ukabona uri kunanuka kandi ya mavuta mabi yitwa cholesterol iyo yagumye mu mubiri wawe akaba ariyo mpamvu tukwigisha ahangaha ko mu buryo bwo kwirinda atari ukureka kurya ahubwo ni ukurya gatatu ku munsi ariko ukagenda urya duke duke kurya duke duke nimba waryaga byinshi Eh, ugasonza tangira urye duke duke tugiye kukwigisha n'ahangaha uburyo wakoresha kugira urye duke duke inama ya kane twareba ahangaha ni ukunywa amazi ukanywa amazi mbere yo kurya ibi nabyo twabyigishije igihe twigishije indwara y'igifu ushaka kuyireba wayireba kuri iyi yutube cano ubundi iyo unyweye amazi mbere yo kurya iminota mirongo itatu mbere yo kurya ukanywa amazi, aya mazi ajya kugabanya ya apeti wari ufite kuko igifu gihita cyuzura amazi, wa musemburo witwa gaherine igifu cyawe kiba cyakoze ugahita ugabanuka, wagabanuka cya uraza kurya nyuma y'iminota mirongo itatu, bikagufasha kurya ibiryo bike kandi muri kwa kurya ibiryo bike nibwo energy yawe iba nkeya maze umubiri ugakoresha ya energy iri mu binure, iri mu mavuta ufite mu mubiri wawe maze uko ugenda ubipuratika ubikora buri munsi ukagenda unanuka buhoro buhoro uretse ibi rero uretse ko kunywa amazi mbere yo kurya ni ukuvuga iminota mirongo itatu cyangwa isaha mbere yo kurya bigufasha kunanuka ariko binagufasha kwirinda indwara y'igifu ibi ushaka kubireba wareba videwo twigishije uko umuntu yakwirinda kurwara igifu inama ya gatatu twabonaga ni ukunywa kafe mu gitondo hari kafe yitwa kafe nuwari cyangwa black kafi iyi black kafi nayo ifasha umuntu kunanuka ariko iyi black kafi hari indi bakoze iba irimo amata ntabwo ariyo tuvuga ni black kafi without milk iyi black kafi without milk cyangwa sonre itarimo amata niyo yagufasha kunanuka ukajya uyifata mu gitondo nimba wari ufite gahunda zo kujya unywa icyayi mu gitondo ukajya ufata iyi kafe iyi kawa mu gitondo utashizemo isukari nabwo iba ku bantu bayimenyereye avec le temps uko ugenda uyinywa nabyo bigufasha kugenda unanuka inama ya gatandatu twabona aha ngaha ni ukugabanya isukari cyangwa waba ubishoboye ukayereka iyi sukari cyane cyane isukari mvaruganda yitwa sakaroze iyi sukari dushyira mu cyayi ukayireka ariko uretse iyi ngiyi n'ibindi byose bishobora kubamo amasukari amabiswi amakeke amaju ibi byose biba birimo amasukari ibi byose ni bibi bishobora gutuma ubyibuha bikabangamira ya gahunda yawe wari ufite mu kugabanya ibiro byawe ingaruka z'isukari twazigishije igihe twigishije uko umuntu yakwirinda diyabete ariko reka tuvuge ko iyo umuntu ariye isukari cyangwa unyweye amaji n'ibindi byose umubiri wawe uhita ukora ya nsurine wa musemburo ufata isukari yose yari iri mu maraso ukayijyana mu tunyangingo rero iyo umenyereye kunywa isukari nyinshi umubiri wawe ukora icyo bita insulino resistance maze nyuma y'imyaka runaka ukazatangira kubyibuha nyuma indi myaka ugasanga warwaye diyabete y'ubwoko bwa kabiri Ushaka kumenya byinshi ingaruka z'isukari twazigishije igihe twigishije diyabete. Inama ya karindwi twabona aha mu buryo bwo kugabanya kurya nk'uko twavuze ko ugomba kurya gatatu ku munsi ariko ugomba kugabanya ibyo kurya. Mu buryo bwo kubigabanya rero ukora iki? Ufata isahani nimba wariraga ku gasahani ku isahani nini fata agasahani gato ukuzuzeho ibyo kurya bya bindi wifuza kurya ubwonko bwawe uzaba ububeshye buzabona ko ari ibiryo byinshi kandi mu by'ukuri ari ibiryo bike biri bugufashe mu kugabanya ya sukari mu buryo bwo kunanuka akenshi ibi ngibi dukunze kubibona mu maresitora cyane cyane mu mijyi za kigali n'ahandi aho ujya muri resitora bakaguha agasahani gato cyane maze bakakubwira ngo ni sofu sevisi ni ukuvuga uriyarurira ukiyarurira ukabona agasahani karuzuye mu bwonko bwawe ukibaza ko ufashe byinshi kandi mu by'ukuri wafashe ya kantite bo bapanze ko ugomba gufata nawe rero mu rugo rwawe iwawe cyangwa ahandi fata agasahani gato aba ari kurya uriraho ubwonko bwawe buzajya bwibaza bwumve ko bwariye byinshi kandi mu by'ukuri wariye bya bindi bigiye kugufasha kujya ugabanya ibiro inama ya munani twahabona aha ni ugukora siporo siporo rero ziba zitandukanye ku muntu ubyibushye cyane ku muntu ubyibushye mu buryo buri mu rugero n'umuntu utabyibushye cyane siporo zabo ziratandukanye ku muntu ubyibushye cyane siporo yakora ni ukugenda n'amaguru gusa akajya agenda iminota mirongo itatu cyangwa cumi n'itanu n'amaguru mu gihe cy'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri iyo ubikoze umunsi wa mbere ukiha gahunda yo kugenda kilometero kimwe umunsi wa kabiri ukagenda ibirometero kimwe n'igice umunsi wa gatatu ukagenda ibirometero bibiri umunsi wa kane uko ugenda ugenda n'amaguru niko ibihaha byawe bigenda byaguka niko umubiri wawe ubwonko bwawe bugenda bukora umusemburo witwa dopamine iyo dopamine ntigukundishe ya siporo uri gukora maze ukagenda wongera igihe cyo gukora siporo ugasanga urabikunze maze uretse ko umubiri wawe uba wakoze dopamine ukabikunda ariko uba wakuyemo na bya binure na ya ma energy atari ngombwa ya mavuta yose yakagombye gukoreshwa yose umubiri uhita uyasohora maze nyuma y'igihe runaka ukabona ugiye ubugenge unanuka buhoro buhoro. Inama ya cyenda twabona aha ngaha ni ugusinzira mu buryo buhagije. Umubiri wacu tugomba kumenya ko uba ukeneye gusinzira kuko ni muri cya gihe tuba dusinziriye ni ubwo’ umubiri usohora ya myanda, ya akaba ari nabwo cya gihe umubiri wacu ukora reparasiyo nimba ya mitsi yacu twakoresheje turi kugenda, turi gukora siporo cyangwa twasitaye igihe umubiri wacu ukora reparasiyo ya maporoteyine agatangira gukora akarema utundi tunyangingo tuza gusimbura twa tundi twapfuye igihe twadukoreshaga ni igihe tuba dusinziriye ibi byose nabyo wabibona muri videwo twigishije aho twigishije uko umuntu yasinzira neza rero muri cya gihe tuba dusinziriye twe tuba twaruhutse ariko umubiri wacu uba uri gukora kubera ko kwa kundi umubiri uba uri gukora amareparasiyo ya twa tunyangingo twapfuye kwa kundi umubiri uba uri gukuramo ya myanda wisohora hanze kwa kundi umubiri wacu uba uri gukuramo bwa butabire n'amatoxine yose ubumara n'uburozi byose biri gusohoka hanze umubiri wacu ukoresha energy iyo energy rero niyo tuba dushaka kwisohoka igihe dushaka gusinzira neza ikindi inama ya cumi kandi ikaba ya nyuma twabona aha ngaha ni ukureka inzoga inzoga mu buryo bwose mu by'ukuri ituzanira enerji ariko iyo enerji ntabwo iba ikenewe cyane ikindi mu nzoga nyinshi haba harimo amasukari amasukari yitwa malitoze cyangwa sucre de malte iyi sucre de malte nizo za zindi zigenda zigatuma umubiri utabasha kudekompoza cyangwa utabasha gukura ya mavuta muri wa mubiri wacu ahubwo umubiri ukita gusohora ya masukari maze ugasanga uko ugenda ukunda inzoga ari nako ugenda ubyibuha none ukazabyibuha nabi kubera ko bya binure bigenda bikaba byinshi bigatuma umubiri wawe ugira icyo bita insulino resistance ugasanga noneho iyo nzoga wakunze wanywe igihe kinini igiye kugutera umubyibuho ukabije wa mubyibuho ukabije ukazagutera diyabete n'izindi ndwara z'umutima n'ibindi twabonye tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye tubasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mukande kuri like kandi nimba mufite ikindi kibazo mucyandike muri komenti naho ubutaha bayi